ауылыңа бардым бардым алыстан ұнатып сені сүйіп қалғаннан мойнына таққан сенің моншағың төкпеліксіз саған бәрі жарасқан шынар деп шақырсам шықпа үйіңнен Rıza şakayı